大家好，今天来跟大家分享盖书口装的方法。之前我盖书口装的时候用过很多方法，但是都觉得不太好。比如说这样子盖，那很容易粘到桌子，而且其实盖出来的效果不好。那一般我们可能会想说，直接这样折过来盖？但是这样子很容易造成书上面的折痕，而且压的时候呢，很容易。 家没有支撑，所以盖不扎实。那后来我研究出了一个方法，因为非常的方便，可以分享给大家，就是把书放在桌子的边缘，然后将这边往下压。那我们盖的时候呢，就可以直接就上去盖住了就。 要将书放到桌子的边，缘，然后将边缘往下压，这样书口就会。